假动作不能有预兆，有预兆别人就知道你要做这个动作了。因为如果你先把动作做能，你他就知道你要变变线了。尤其那些出租车司机，他是不会让你变线的。你你打着招呼，不要捅你了，人不跑了，你你默默的过去暗杀，碰一刀捅完了，完事儿了。你要踢别人的话，你要换步甩手，人家知道走了，对吗？你不甩手，嘣，嘣，完了换步了吗？换了，你看这很快的，嘣。 就是你换步还甩手，那多慢这动作，换步不甩手，但是假动作你在甩，为什么呀？假动作你就是让他知道我要踢了啊。对方水平特别低，你反而要把动作做慢点，让傻子看明白老子是扫踢啊，但是是假的，砰一脚蹬过去。对于老手来讲，老手一看，哎，这孙子一看就假动作，想给我设陷阱了，啊，动一拳就过去了，这得看人。